Nah di sini ada banyak requestan daripada kawan sekalian Jadi buat teman-teman semua yang mau request Langsung saja follow instagram saya di @cakmujib Oke okay. dan teman-teman sekalian boleh juga ikuti facebook saya Di kebun Cak Mujib oke okay? Oke okay, nih guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian yaitu logo Starbucks Liberty itu makna menurut Ustadz Auni Muhammad. So ini daripada MA Studio, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa untuk di follow guys. <laughs> Oke langsung saja guys kita play videonya, let's go. Baik dalam Al-Quran Allah rakam terjadi perdebatan mm-hmm. antara Namrus dengan Nabi Nabi Ibrahim kan. Oke. Okay. Dalam tuh. Bila Nabi Ibrahim kata Tuhan dia, pencipta dia ni Tuhan yang dapat menghidupkan dan mematikan hmm. Jadi hujah Namrus pula dia buat apa? Dia pergi ambil dua orang yang bersalah dalam penjara buat keluar Seorang tu dia tak buat apa-apa Seorang lagi dia dia bunuh ha, Dia kata aku pun boleh menghidupkan Aku pun boleh mematikan Sebab ah, itu dia biar hidup Hidup sungguh lah satu lagi dia bunuh kalau bukan Namrud saya pun boleh buat aku tu tak hujah tu dangkal kemudian bila dia bermain dengan hujah tu Nabi Ibrahim kata apa Tuhan aku menaikkan matahari dari timur dan membenamkannya di barat kalau kamu nak mengaku Tuhan cuba kamu naikkan sebaliknya maksudnya naik matahari belah barat turun belah timur Namrud boleh buat ke tak hmm, bila tak dia kalah dia nak marah ha, biasalah dia kalah dah hujah dia dia nak marah dia tak nak menang juga ha ni perhat better juga ni <laughs> dia kalah dah last kali dia nak hukum nabi nabi Ibrahim buka surah al-anbiya ke ha surah al-anbiya ayat 68 70 tu dia bakat nabi Ibrahim betul bakat dah nabi Ibrahim walaupun dia kalah dia bakat nabi Ibrahim lepas peristiwa pembakaran tu lah, Allah suruh Nabi Ibrahim supaya keluar dari bumi Fadam Aram berhijrah dia keluarlah dengan anak beranak dia sekali dengan anak saudara dia siapa tadi nabi anak saudara dia anak saudara nabi Ibrahim Sodom dengan Gomorrah tadi nabi apa nabi Lut keluar jadi mereka berpisah di mana Mas duduk di Palestin itulah dia duduk di Palestin nabi Lut berhijrah ke kawasan Sodom dengan Gomorrah Sodom dengan Gomorrah pun bukannya jauh pun di mana ni danau danau danau nabi Lut kat mana Jordan dekat je Jordan Palestin tu kawasan-kawasan tu juga okey Namrus ni salah satu dia hebat astrologi Aha. astrologi yang kedua dia hebat astronomi hmm baru tahu yang ketiga dia juga arkitek arkitek yang keempat dia yang pemula ilmu palmistry Okey, astrologi kita tahulah. Astrologi ilmu apa? Astrologi lebih khusus, astronomi lebih luas kan. Semua hal-hal bintang, semua hal-hal planet. Palmistri ni kalau hari ni lebih mudah. Ilmu apa palmistry? Hak kita duk tengok. Bukan tenung nasib. Tu hak kita duk baca dalam akhbar tu. Horoskop. Horoskop. Horos apa? Horoskop. Ah, ah, horoskop. Ada dalam tu Capricorn, Sagittarius, Leo, Gemini, Cancer. Tak, Gemini. Ha. Itulah palmistry. Asal dia buat palmistry ni, seolah-olah dia kata walaupun ada Tuhan, dia mengakui Tuhan pada awalnya, Tuhan biar dia duduk sana diam-diam, jangan kacau urusan manusia. Urusan manusia biar manusia sendiri tentukan. Hmm. Jadi nak tentukan nasib manusia, ha, masa itulah dia cipta ilmu ilmu palmistri, ilmu horoskop. Jadi apa yang jadi pada takdir manusia ditentukan oleh ilmu palmistri ni horoskop. Kita pun kadang-kadang baca, oh kalau berniaga pasal malam malam ni rugi. Tak pi sungguh. Kita pun tak pi sungguh lah. Iyalah. Padahal orang lewat klik hang berapa? 500. <laughs> hang tu berapa? 1000. Lah. Oh rugi tak pi. Sebab apa? Ada baca horoskop. Ha. arkitek memang dia hebat arkitek sebab tu dia boleh bina apa? Menara Babylon, Bandar Nineveh, Kuil Betul. Marduk. Sebab tu lah arkitek ni selalu dikaitkan dengan pembina-pembina. Hmm. Hari ni kita panggil free. Free. Freemason ni. Oh, Freemason. Sebenarnya asas dia duduk sini lagi. Dan Illuminati ah. pun duduk sini. Oh. Apa maksud Illuminati? Illuminati ni pencerahan. Pencerahan. Kalau illumination, geng-geng dia, illuminator tu dia panggil manusia yang tercerahkan. Ha. Manusia yang dicerahkan. Siapa yang bagi pencerahan? Biasa yang bersifat cerah ni bulan ke matahari ke? Matahari. Sebab tu dulu sudah lama sinonim dengan penyembahan Tuhan matahari. Matahari, penyembahan Tuhan matahari. Dewa matahari. Sebab tu di Mesir dia ada one eye sun god. Dewa tu nama Ra. Okey. One eye sun god. Tuhan bermata satu, Tuhan matahari. Illuminati tu diambil daripada ni lah. Pencerahan tu. Sebenarnya apa? Atas pada tu siapa yang bagi pencerahan? Ni lah. Hmm. Lucifer. Siapa Lucifer? Iblis, setan. Itulah sebenarnya mereka sembahnya. Mereka sembah setan. Hari ini Yahudi Zionis, hak jahat-jahat tu mereka hanya bertopengkan agama. Orang tanya agama apa? Yahudi. Agama apa? Kristian. Agama apa? Islam. Sebenarnya mereka adalah penyembah-penyembah setan. Ya Allah. Mereka penyembah setan. Baik. Namrus ni dia kahwin dengan mak dia sendiri. Dia kahwin dengan mak dia sendiri mak dia mendakwa bahawa dia ni wanita suci dia mengandung ni tak disentuh oleh orang laki-laki dia mengandung sendiri Tuhan bagi contohnya nama mak dia apa? Semiramis dia mengandung sendiri lahir Namrus bila Namrus ni besar Namrus ni agak kacak tampan handsome bila orang lelaki dekati Namrus mak dia sendiri cemburu Ah. Bila cemburu last sekali dia kahwin dengan Namrus, kahwin dengan anak dia sendiri. Lama-lama Namrus meninggal kan? Bila Namrus meninggal, bagi Semiramis Namrus tak meninggal. Roh dia masih tetap hidup. Satu hari dia pi ke taman, dia tengok satu batang pokok yang mati, batang pokok yang mati, tiba-tiba di celah batang ni tumbuh anak pucuk kecil hak baru. Ha, dia gambarkan Namrus ni sama dengan benda ni. Batang pokok tu dah mati tapi ada satu ada satu pucuk yang tumbuh. Okey. Jadi lama kelamaan pokok ni besar dia ambil. Pokok ni lah yang dinamakan pokok evergreen tu. Jadi setiap 25 hari bulan Disember, 25 Disember ni tarikh lahir Namrus lah. Oh. Kita dapat cuti sebab tarikh lahir Namrus. Okey juga yeah. Eh, Namrus 25 Disember, Namrus Namrus mai dalam bentuk roh Gantunglah hadiah-hadiah kat pokok ni ni Ah, ha, Namrus mai gantung oh, Akhirnya okay. Pohon Benda ni dah ya. jadi Mitos Santa Santa Claus Santa Claus sebab tu ada seorang budak Kristian tanya Pedri dia dalam banyak-banyak ayat Injil pasal apa tak keluar perkataan Santa Claus? Tak Santa Claus ni benda penting walaupun dia tu mitos dan legenda pasal apa tak ada sebut Santa Claus? Sebab Santa Claus ni direka. Uh-huh. Asalnya roh Namrus mari gantung hadiah ni dan Semiramis anggap Namrus tetap hidup dalam bentuk roh. Kemudian dia mengandung sekali lagi. Oh mengandung pun lagu tu juga tak bersuami. Jadi anak daripada Semiramis tu lahirnya tamus tamus Ataupun setengah orang sebut tamuzi jadi bagi dia Tamus ini ialah kelahiran semula siapa? Namrus. Kelahiran semula Namrus. Jadi Tamus tu dah jadi anak dia. Hak ni pun anak dia merangkak suami dia. Jadilah trinity pertama. lah trinity pertama ni. Okey. Namrus. Namrus. Semiramis. Semiramis sama Tamus. Ah ha, ni dia panggil Tuhan keluarga ni. Inilah start dia. Hak nak bawa masuk dalam agama pagan nak sampai pada Nabi Isa pun sini start dia. Okey. Sebab tu penting kita belajar sejarah Nabi tu. Okey. Kemudian Semiramis ni hari ni dia jadi apa? Dia jadi ibu perawan gelaran dia lah sebab dia kata uh, uh apa ni mengandung tanpa tanpa suami ibu suci macam-macam lah Hari ni duduk mana? Patung Semiramis. Oh, tak reti nak lukis dah. Ha, belah ni pegang buku, belah ni pegang obor. Ha. Statue of Liber ah, Liberty. Liberty. Statue of Liberty tu. Bini Namrus lah. Statue of Liberty tu Dewi Semiramis. Obo ni ialah gambaran ruh Namrus yang tetap hidup. Gambaran Namrus, agenda dia, perancangan dia tetap hidup. Di bumi mana? Amerika. Ha, ialah New York lah. <laughs> New York tu negara Amerika lah. Siapa ni? Bukan Amerika yang buat. Perancis. Perancis yang hadiahkan pada Amerika dan diletakkan di New York. Okey. Sebab dia start dulu naik Templar tu bila dia jumpa kitab sihir di Jerusalem tu. Mereka tubuh pertama di mana? Di Perancis kan? Sebab tu kemudian dibunuh tu Fred di apa? Tak lupa nama tu dia dibunuh kumpulan dia tu akhirnya dia tersebar ke Eropah. Akhir sekali lah Perancis tu hadiah. Hari ni banyak tak lambang ni? Di negara lain ada tak statue macam ni? Brazil ada, Norway ada, Sweden ada banyak. Okey, tu pelambangan dia. Satu lagi kita boleh jumpa dalam Columbia Tristar. Ah, ha, ni syarikat perfilman kan ada perempuan macam pakai baju Roman duk pegang api tu. Ah, ha, tu Semiramis juga. Lah oh. ni Sony Production, bawah Sony Production. Sama. Patu dia ada nama lain. Contoh Easter. Pernah dengar tak hari Easter? Di sisi orang Kristian, Easter. Easter ni bahasa apa? Bahasa English. Ejaan ada. Ada sebut Easter. Ini Anglo-Saxon kan? Ada sebut Ishtar. Ishtar ni bahasa apa? Bahasa Babylon. Ada sebut Ashtaros. Ini Hebrew. Hebrew Ibrani ada sebut Astarte Astarte yang ni Greek Yunani nampak tak ni Ashtaroth Ros tu siapa Rothschild tu Rothschild Rothschild hari ni yang menguasai bank dunia sistem kewangan dunia Federal Reserve tu cucu cicit siapa cucu cicit siapa Namrus Astarte Kita selalu terkena Ratu Astarte dalam bulatan Grek, grek, grek, grek, grek Perempuan Lambang setabak tu Lambang setabak tu Ratu Astarte lah Astarte oh. tu ni juga oh ternyata ini berkaitan dengan simbol lah simbol okay. mereka gitu dalam guys. tradisi kawasan Asia dulu dia panggil Saibel Saibel gabung dengan Dayos lah ni hak Tuhan anak ni mak dengan anak lepas tu dalam tradisi Yunani kita ada apa uh, Zeus kan Zeus dengan Athena lah perempuan Lepas tu dalam Hindu contoh kita ada Dewi De Devika. Hmm. Anak dia Dewa Krishna. Krishna tahu kat mana? Oh. Ada pegang seruling tu. Dah tengok tak? Patung Hindu pegang seruling ya, itulah yeah, ya. Dewa yeah. Krishna. Mak dia Dewi Devika, suci juga. Ada juga nama Is. Ha ni anak dia nama Iswara, ni Dewa Hindu juga. Tak ada tak ada terlibat dengan syarikat Proton lah. <laughs> Okey, apa lagi contoh? Ah, ni princess bukan princess dia panggil the goddess. The goddess of Diana. Diana. The goddess ah. of Diana. Ni zaman the goddess of the zaman ni patung dia rujuk pada Namrus, uh, rujuk pada Semiramis. Ni zaman raja di Kianusun ni. Di Kianusun. Di Kianusun. Di Kianusun zaman siapa? Raja di Kianusun, kampung dia Torsusun. Negeri dia Afsusun. Mana tu? Zaman tu zaman Tamlikha, Muslinia, Mukaslinia, Marnusun, Dabarnusun, Tozoyusun, Kafas Tozoyusun, Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Itulah raja nak aku jadi tuhan tu. Raja di Kianusus zaman tu dah ada ni patung ni, dia panggil The Goddess of Diana. Oh. Oh, jadi dari dulu sudah ada di zaman Ashabul Kafi patung ini. Ya Allah, stop. Sama juga. Ada juga nama Madonna, bukan penyanyi lah. Dewi Madonna. Banyak ni dalam tradisi Cina, tradisi Jepun, tradisi Tibet hak sembah the goddess of Madonna. Merujuk pada benda yang sama. Nama saja berlain. Okey, faham ah? Eh? Oke okay guys, ya Allah, logo Starbucks ternyata dipakai juga. Gak ngerti ya, semuanya memang kayaknya udah dikuasai gitu. Tapi memang kita harus memang jaga diri kita guys, kuatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya meskipun sudah banyak Disebutkan juga Yahudi itu tidak minum Starbucks guys Dan kita aja yang minum Tapi kalau saya baru sekali ya Seumur hidup baru sekali ketika di Mekah itu diajak oleh jemaah Malaysia Ada Abang Hazdi namanya Itu mengajak saya untuk minum di sana dan saya tidak suka <laughs> So, itu pertama kali saya minum Starbucks Sampai sekarang pun saya tidak minum Starbucks ya nggak tahu juga kenapa gitu dan akhirnya ketika saya belajar dan saya mendengarkan daripada Ustadz Auni Muhammad saya baru sadar bahwasannya di balik logo itu ternyata itu adalah lambang daripada <laughs> keturunan Namrud Nah, Naudzubillah. Oke guys, terima kasih sudah tengok video ini. So, terima kasih banyak kawan-kawan yang udah request ya. Jangan lupa di-subscribe channelnya MA Studios guys karena ini juga menyajikan uh, ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz di Malaysia. Terima kasih sudah tengok video ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.